Jede, jede autičko, nabourá maličko, jede, jede dál, opraví se samo, jede, jede samo. Pěkně <laughs> tak čupalo, pneumatik práskly a pak přišel Matýšek. Já to opravím, opravím, železo doma u něj skříně. I ho seřvala, hej vole, jdi to rozpřed ještě jednou, další auto a pak přijde táta, vezme míchačku, rozebere mu pokojíček. A pak přijde samo, někde se nasralo, když on být nasranej, jak může být víc.